purchase your track today. Sampler. Matas el silencio, controla la furia que llevo dentro Si intento besarte, te digo no me contengo No me contengo, no, no, no, no, no, no Matas el silencio, controla la furia que llevo dentro Si intento besarte, te digo no me contengo No me contengo, no, no, no, no, no, no si te alejas no voy a frenarte Estoy harto de esa desconfianza Si crees que ya dejé de amarte Te dije contigo Quería quedarme, quería quedarme te confesé todo y ahora intentas olvidarme Escapar es básica la realidad Enfrentarse, te dije la verdad Lo tomas como falsedad más no quiero rogar No, no Matase al silencio, controla la furia que llevo dentro Si intento besarte, te digo no me contengo No me contengo No, no, no, no, no, no Matas el silencio, controla la furia que llevo dentro si intento besarte. Te digo no me contengo, no me contengo. No, no, no, no, no, no. Quería pedirte perdón tu amiga te engañó, no tengo nada que ver de lo que pasó por favor acepta mi perdón Esto es una confusión, mi único sueño es tenerte a vos mi amor Ni siquiera entiendo por qué dije perdón Pero lo único que sé que tu amiga te engañó, Tu amiga te engañó. No quiero perderte mi amor mátase al silencio controla la furia que llevo dentro Si intento besarte te digo no me contengo No me contengo No, no, no, no, no, no Matas el silencio, controla la furia que llevo dentro Si intento besarte te digo no me contengo No me contengo No, no, no, no, no, no, yeah que eres todo para mí Sí, pero si te quieres ir Pues puedes irte Quiero verte feliz No, no, no No tengo nada de explicación Por eso puedes irte mi amor Lo único que sé